يكليل له ما يربع في النسل Yaşır yaşıyla hamdam Bul yamal din nesül Yaşayıp hidamın terk et ya Mevla fikri Yakşeriyat hayır olur Bu bedcumalık değil nasıl Yakşeriyat hayır olur Bu bedcumalık değil nasıl Mahşiyat böyle olur Ler geyip gür fayda Zümmetim nefsin düşün Kılmak ziyalık din nesil Zümmetim nefsin düşün Kılmak ziyalık din nesil 香 Hak sözünle bu dilin her dem olur. Tut güya sen özge söz beyan dinlesin. Tut güya sen özge söz beyan dinlesin. shine. ama o isimdesin Gaybi hak yod bülün Bul amal içimdesin Unca dünya ateş üşiden Na amal din nesun teşvişiden Naama olup dinlesin